Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampun suhu Iya Salam sejahtera untuk yang berbeda agama Baik buat sahabat-sahabatku yang berada di luar negeri Ataupun di dalam negeri Welcome, welcome to channel Studio Etoy Studio Etoy yang orangnya jelek, mukanya jelek Tapi bikin tidak bisa tidur bakalan keinget-inget terus ngeliat muka Bang Etoy mimpi terus mimpi terus mimpi terus iya hmm, welcome welcome welcome ya Miss Sister iya Mother Grandmother thank you my support ya my support channel Studio Etoy brother iya uncle iya grandfather iya my father thank you thank you thank you hola hola assalamualaikum hola tamsak tamsaki greeting greeting greeting ya thank you I am sorry ya little little I am uh, little little speak English little little kurang bahasa Inggris nasa etik eh pohodei ya, pohodei lupa dei ayah pohodei lah pohodei yuk kita kopinya ada kopinya tuh kopinya baiklah di Good morning, good morning, good morning ya. Selamat pagi. Uh, di pagi ini pagi menjelang siang September ya, awal September kita awal nih. Ayo lari lari lari kencang, lari kencang. Mohon maaf nih bila suaranya berisik, berisik karena saya di pinggir jalan nih, biasalah lagi ini kita akan bahas nih kita bahas ya kita akan bahas berbagi sharing berbagi sharing berbagi sharing berbagi pengalaman untuk sahabat-sahabat pemula atau small small YouTube lebih semangat lagi lebih semangat lagi semangat lagi ya di perjalanan ya perjalanan saya ya perjalanan untuk menjadi seorang konten creator atau seorang youtuber itu ya harus kita harus tahan banting kuat kita harus mental kuat tidak usah malu-malu kita harus gila gila gila gila karena yang gila itu gila itu gila itu gila itu pasti bakalan diinget terus sama yang menonton ya oke bang Etoy bang Etoy gila gila gila iya tidak apa-apa orangnya gila yang penting ilmunya diambil ya diambil sahabatku sahabatku iya jadi buat sahabat-sahabatku ya pemula ataupun pemalu salam dari pemalu Bang Etoy untuk menjadi seorang konten kreator atau youtuber itu kita harus tahan banting, kuat mental. Pasti banyak ya, banyak orang yang tidak senang sama kita atau menghina kita atau melecehkan kita atau apapun banyak karena mungkin kontennya bagus apa gimana dan banyak juga mereka mengkritik mengkritik videonya jelek video jelek ini pengalaman pribadi saya sendiri videonya jelek tidak diedit suaranya berisik pokoknya jelek jelek jelek jelek dan sampai ada juga yang menghina uh, keluarga saya apa gimana dan saya disampaikan sama tetangga saya saya disangka orang gila ngomong sendiri apa gimana lu ngapain lu gitu-gituan nah kita tidak masa bodoh bodoh bodoh amat yang penting kita buktikan yuk buktikan buktikan sekarang zaman ini sudah modern Yuk kita maju bersama, sukses bersama. Jadi intinya uh, untuk sahabatku pemula-pemula, pemalu, uh, kita harus tahan banting, kuat mental ya untuk menghadapi rintangan-rintangan. Pastikan semuanya untuk menjadi orang sukses itu banyak halangan dan rintangan ya. Tidak perlu dengan peralatan yang mewah untuk menjadi seorang youtuber, pakai HP jadul bisa. Semangat pemula, semoga bermanfaat. Intinya untuk menjadi seorang youtuber itu kita harus tahan banting dan kuat mental. Kita menjadi, harus menjadi orang gila. Yuk, yang sudah bisa lab, lab. Yang lagi mengejar jam tayang, kejar jam tayang, live streaming, live silent, live primer. Untuk yang sedang mencari dolar, yuk kejar dolar. Bisa dengan memakai akun yang lain, kita putar video kita, oke? Okay? Iklannya jangan di skip, oke? Okay untuk yang sudah dimonet selamat untuk yang sudah dimonet ya saya doakan semoga semuanya cepat dimonet dan dimudahkan untuk mencari 10 dolar karena itu semuanya untuk syarat men untuk mendapatkan pin Google AdSense ya semangat semangat untuk yang sudah mendapatkan pin Google AdSense yo tetap bersilaturahmi bersilaturahmi intinya semuanya itu meskipun video bagus tanpa silaturahmi ke sahabat-sahabat lama atau sahabat baru ya pasti viewernya sedikit yuk jalin silaturahmi terus baik sahabatku yang berada dalam negeri pun di luar negeri semangat ayo pasti kamu bisa tunjukkan pada dunia pada orang yang menghina kita eh kita ini ya Yuk yang preman kita. Yo, wow, wow, semangat, semangat, semangat, Bang Etoy, semangat, pemula, semangat, pemula. Kalau kata King Sumayang ya pendekar itu semangat, Bang Etoy, semangat, Mama Palen, semangat, Biung Dipak semangat, Cindy jelek bohai, semangat, janda boker, janda boker, iya, semangat, Denok, semangat, Denok, semangat, Denok, semangat, Atta jelek, semangat yuk. thank you thank you semoga bermanfaat I love you I love you I will can stop loving you